into into داخل توی into put the cheese into the fridge put the cheese into the fridge put یعنی قرار دادن و فعل در اینجا در ابتدای جمله اومده ساختار امری the cheese اون پنیره رو چیز یعنی پنیر و THE داره اشاره میکنه به اون پنیر مشخص مثلا خرید کردن از بیرون حالا میگه put the cheese قرار بده اون پنیره رو into داخل the fridge داخل یخچاله put the cheese into the fridge پنیر را داخل یخچال بگذار put the cheese into the fridge put the cheese into the fridge let us go into the garden Let's go into the garden. Let us go یعنی بیا برویم. Let اجازه دادن. Let us به ما اجازه بده. تو فارسی میگیم بیا فلان کار رو انجام بدیم. Let's go. بیا بریم into داخل the garden the garden یعنی اون باغ مشخص مثلا فرض بگیرید که جلوی باغ ایستادن دو نفر بعد میگه let's go into the garden بیا به داخل باغ برویم let's go into the garden let's go into the garden